um, لا ah, my, I start this is my good side قوم ابو كل مره خلاص اتس اوكي والله يلا الحين بل ولا بنخلص رجعنا لكم مرة ثانية حق نخبركم عن الانمي الجديد فحياكم معنا الحلقة الثانية من سلسلة anime previews اليوم عندنا ثلاثة انمي نبي نتكلم عنهم راح تبدي اول واحد هو Tokyo Ghoul اذا انت fan حق الاشياء اللي تخرع وال bloody نفسي انا يعني لازم تشوف هالانمي اتس اباوت ميستيريوس ميردرز جولز يذبحون ناس ويعني الحالة صعبه في هال show بس انه وايد fun وايد انترستنج فور يو تو واتش ذكرني في قصه Claymore شوي فان شاء الله يكون از جود از ذات هوبفلي والله ما في شيء احسن من كليمور بالنسبه لي بس يس ديفنتلي يو شود واتش ات الانمي الثاني اللي نبي نتكلم عنه هو Persona Four The Golden يمكن ناس سمعوا عن اللعبه او شافوا الانمي الجزء الاول وطبعا اللعبه كانت من افضل ال RPGs في 2013 او 2012 اوكي فالانمي عن these mysterious video shows اللي تطلع ناس لما يموتون it's لايك شوينج يو وين you're جوينج تو داي او متى انت راح تموت وبعدين فعلا يموتون في العالم الحقيقي الشخصيات الاساسيه قاعدين يحاولون يحلون هاللغز ومعنا كوستا كالعاده لازم يدخل روحه كل فالشخصيات الاساسيه تحاول تحل هاللغز uh, they can summon monsters خلص خلص اوكي okay. وراح اتكلم عن شخصيه جديده اسمها ميري اوكي عندنا بعد دراماتيكال ميردر This is Is it like محقق كونان ولا لا؟ لا I don't think it's a detective شلون تقريبا؟ اعتقد it's a show it's it's more about like this video game اللي الناس كلها قاعده تلعبها mm. اسمها رايم it's like a fighting game it's like انك تدخل في اللعبه and you do a fighting thing. أه، بس هني الشخصيه الاساسيه ما اعتقد لها دخل بهالشيء في البدايه. Mm. فهذا maybe when لما تصير احداث آه، غامضه لها دخل باللعبه مثل deaths او وفيات هني يقرر الشخصيه الاساسيه اللي اسمه ابا انه يدخل في عالم الالعاب ويشوف شو صاير. كيف هاي آه نهايه الحلقه الثانيه من anime previews آه طبعا خلكم معانا سبسكرايب لايك كومنت قولوا لنا شنو الانمي اللي تبون تشوفونه في الحلقه الجايه او الانميز اللي تحبونهم او اللي تبون تشوفونهم واذا شفتوا الانميز اللي احنا تحكينا عنهم please قولوا لنا رايكم فيهم اوكي يلا bye bye